El 85% de los animales que habitan el planeta son insectos. Un día, una abeja polinizó una planta y un humano al que no le gustaba la planta la rompió. Una vaca fue a comerse la planta, pero al no encontrar alimento, pues se murió. No hay planta, mi barriga. Entonces un humano que tenía hambre Iba a comerse una vaca, pero al estar muerta no pudo. Ah.